Привет, друзья, с вами Кудряшов. Я рад приступить к созданию нового ролика. И я хочу познакомить вас э, с новым жанром в моей музыке. Это будут музыкальные картины. Они будут появляться немножко чаще, чем обычные видео. Я желаю вам хорошего дня и отличного настроения. Также хочу заметить, что эти произведения будут полностью импровизационными, то есть э, они будут слагаться на ходу. Поэтому будут определенные ошибки. Прошу вас не обращать на них внимания. Но в целом, надеюсь, что вам понравится. Каждое произведение будет посвящено какой-то одной теме. Лучшие из них я буду записать на ноты. Ноты можно будет скачать в интернете. Скажи мне. М? Кто мусор жрет? Привет, друзья. С вами Кудряшов. Э, я желаю всем хорошего дня. Не, плохо.